Brother E aí galerinha, olha, Maratona Games possivelmente fez um, um documentário aqui do, do, do dos meus vídeos aqui. E eu ganhei dois diamantes boa. Galera, documentário aqui nos meus vídeos fazer um comentáriozinho bem básico, né? Pra pra gente jogar mesmo. Pra gente jogar um Free Firezinho, aí a gente joga. E a graça de jogar isso é que tá rolando chat aí do lado. E esse chat que vocês estão vendo não é chat qualquer não, é chat das pessoas que estão no Free Fire. Eu não vou comentar, porque eles já estão ouvindo minha voz. Eu mutei todos eles pra não, pra não pegar nada, porque Talvez eles não saibam que eu tô gravando, mas quem tá aqui, se vocês não sabem, são Blue Man, o Craft Player, não, Blue Man, o, o Leg Starters, também tá o Thiago Costa Silva, tá várias pessoas que são inscritas no meu canal, inclusive a DA Games. Eu não sei se vai passar na DA Games ao vivo, não sei se tá passando na DA Games ao vivo. Porque elas geralmente fazem lives, às vezes. Vamos lá. Vamos cair aqui. Putz, tem, tem cara que ele caiu ali. Mano, acho que, eu, acho que eu vou matar ele, mano. Acho que eu vou matar ele de, de 12, mano. Acho que eu vou matar ele de 12. Galera, todo o povo que tá aqui tá jogando online. Talvez eles se matem, toma vergonha na cara. De não me matar, de não querer me matar. Meu Deus. Mano, eu já matei uma pessoa aqui né? Tomara que esteja registrado. Eita, gente. Eita, tem gente que. Galera, eu sou um jogador quase profissional de Free Fire. Eu jogo quase todo dia. Aqui, ó. ó. Tá aqui, ó. Socorro. Então bombinha. Bombinha, bombinha, bombinha. Bombinha. Ele vai pensar que a gente quer. Pera aí, galera, tem gente aqui. Tem gente discutindo. Ó, galera, ó, tu viu ali a jogada de mestre. Tu viu ali minha jogada de mestre, já peguei uma k 47 ali, já dei na cara do... No, no, na verdade, não foi de K 47 pistolinha que que que eu uso muito bem. Eu gosto dela, eu gosto de usar ela. Essa MP aqui que tem no GTA San Andreas também. Sei muito também. Olha a MP40. Eu vou trocar ela. Eu vou trocar. Não, eu vou ter que. Eu vou apelar e vou trocar, mano. Eu apelei. Apelei. Ah não, não. Tem que admitir aí. Ixi, agora. melhorar, melhor. Tá MP40. Vocês não estão me controlando, então eu acho que MP40 é melhor pra mim. Tipo, eu, eu não sei diferenciar arma sem mira do de arma com mira. Tipo, realmente não sei. Vamos dar, uma, vamos dar um kit aqui. Vamos, vamos, vamos relar kit, né? Vamos relar kit. Galera, e a graça de jogar esse jogo aqui, porque é The Sai! Sai que não tem pra ninguém aqui. Aqui é Arthur Gamers Underline 33. E os caras não se manca. Os caras não se manca mesmo. Eles realmente não se mancam. Cadê? Nossa. Deve estar em outro canal. É outro mas São Gonçalo não é aqui não? Tá em quatro não? Não, né? Não. Ó, saúde. Olha, meu Deus. Eita, cara, essa mira é muito boa. Mas não sei se. Ó, ó, ó, ó. Olha, galera, eu sou, eu sou um jogador apelão. sou um jogador apelão. Eu jogo apelando. Ali o cara de, o cara de carrinho. Você pensa que eu vou apelar pro cara, né, de carrinho. Mas na verdade... Eita, eita, eita, eita. Ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó. Você mira aqui, ó, você mira. Matou. Você mira e mata, você mira e mata. Só você matar. O objetivo desse jogo é que eu matar. É kill, é killing, é killing. Só precisamos identificar o outro. Precisamos identificar a cara do outro. Sai, desgraça, desgrama. Ele me viu, ele me viu, ele me viu. Ele me viu, ele me viu. Defendi. Hello Kitty. Hello Kitty. Hello Kitty. Eu tava jogando bem. Eu tava jogando bem. Eu tava jogando. Eu tava com muita boa aqui, mano. Eu tava jogando bem. Eu tava. É, eu não sei se a DA Games vai me desclassificar. Vai me desclassificar? Eu acho que não, né? Ou tenho direito de jogar outra partida? Eu tenho direito de. de... Perguntando pro cara da DA, tá? Eu tenho por acaso algum direito de. De conseguir jogar de novo? Tipo, posso jogar de novo? Realmente, eu posso jogar duas partidas. Se eu morrer uma, eu morro em outra e talvez esse campeonato tenha meio que mais meia hora. Mas são quantas partidas que a pessoa tem direito? Três partidas? Não, é uma no Purgatório, outra no Kalahari e outra numa Bermuda, né? Então, é três partidas, então agora eu acho que eu tenho que Purgatório. Eu não sei se eu tenho Purgatório aqui no mobile. Mas, cara, não Cara, que purgatório é? Galera, se vocês não querem saber o nome dessa música, que muita gente disse que é assim, saber, meu Deus, Arthur, por favor, me diz o nome dessa música. O nome dessa música é On More Round. Ponto Free Fire Attack. É o nome da música. Então eu vou de Kalahari mesmo. Então eu vou de Kalahari. Então vamos lá. O que você é, vamos lá, galera. Eu tô perguntando aqui pro cara da DA se realmente tem como a gente jogar três partidas sem morrer e pra gravação não ficar meio longa, porque vocês, eu sei que vocês gostam de gravação curtinha, gente. Sei que vocês gostam e geralmente hoje é segunda-feira, mas esse vídeo vai ser. Então aqui eu tô com um esquadrão aqui, né? esquadrão, um eu tô no diretoral censurei isso. Meu Deus. Meu Deus. Que bug medonho, mano. Bug medonho. Que bug medonho. Calma aí, deixa eu matar as pessoas aqui. Mano, que bug medonho que deu ali, mano. Chega a dar medo, chega a dar medo. E galera, eu sei que não pode cortar, porque acho que a DA Game está gravando live, né? Ou não? Ela não tá gravando? Ela tá ao vivo? Melhor de alguém está ao vivo se vocês quiserem ver lá. Tá passando na TV, sei lá, tá passando no Champions League. Tá passando no mesmo canal que passa a Liga Internacional de Free Fire. Tá passando no mesmo canal que passa. Não sei se tá passando. Agora são umas meia-noite, talvez. Deve estar tá passando. Ou não. Se não tiver passando. Ih, derrota. Derrota, derrota. Derrota feio. Uivo de guerra, mano. Tá, tá, tá, tá ruim. Tá, tá meio ruim. Vamos de M4A1. Vamos de M4. Pra mexer com arma pesada, eu mexer com momento pesado. Free Fire. Tem muita gente que diz que M41 é a arma que policial usa. Pra falar a verdade, eu também acho que é. Tá bom. Não é, não é pra arrancar M41 de mim, não. Pega, pega, pega, pega, pega. First Blood. Alguém tomou um First Blood no meio da, no meio da tripa. Então vamos lá, vamos lá. Eu ia falar outra coisa, mas eu falei no meio da tripa pra não tomar desmonetização e putz, eu ia falar no meio do. não posso falar. Putz, cara, eu não sei onde essa mulher tá tirando. Putz, eu acho que ela tá tirando ali. Eu acho que ela tá tirando no double kill, mano. Vamos lá, galera. Vamos, vamos formar um esquadrãozinho? Vamos formar um esquadrãozinho que assim fica melhor pra gente viver. Formar um esquadrão. Vamos formar dupinha pra falar a verdade. Não é esquadrão, é esquadrão de 5 mais Putz, acho que a mulher, acho que a mulher deitou ali. Eita, onde ela tá tirando? Ali, ali, putz, aqui é a minha. É minha, eu vi primeiro. Eu vi primeiro, tá, ó. Aqui é a minha. Double kill. Mataram dois de uma vez. Double kill. Caraca, mano. Vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem. embora, vem, vem, vem embora, vem, vem, vem, vem. Não tenha medo. vem gente. Você, você tá corrupto. Digo, me deitaram, me deitaram, me deitaram, me deitaram. De double, mano. Tá de double, tá um a um. Vou dar três. Ó, já vamos escolher melhor, vamos escolher esse daqui. Já, já de, de ó, bem com boa consideração. Não, realmente, eu gostei. Eu gostei, eu gostei, recebi bastante munição. Eu gostei. Eu realmente, eu gostei, eu, eu gostei, eu gostei, eu gostei. Eu gostei. Então, vamos lá, vamos lá pra base inimiga. Tem muita gente que não gosta de ir pra base inimiga, mas a gente tá formando squad, tá? A gente é squad. Passa o cara ali, passa o cara ali. Calma, calma. Aqui, ó, é, é assim assim que joga, tá? É assim que joga. Vamos aqui. Aqui. De buenas. De buenas demais. Parece que tem cara apanhando pra aquele dali. Putz, é. Isso mesmo. Deitou, mata. Desbloqueia meio que a minha. E tem gente ali pra curar. A mulher curou o cara ali. Já, já vamos pra outra casa aqui. Vamos formar um squad aqui. Vamos formar um squad? Se a mulher formar um squad comigo assim, aqui vai ser bom, hein? Mas acho que ela não vai querer formar um squad, não. Vem cá, vem cá. Dá, gente. Viado me derrota. Não, não, não, mata, mata, mata, mata, mata. Vitória. Caraca, mano, deu vitória com todo mundo deitado. <laughs> Deu vitória. Mano, nosso, nosso, nosso time tá vencendo em todas, mano. Praticamente nosso time é o melhor. E qual que eu pego agora? Praticamente pegar essa daqui, mano. Acho que eu vou pegar essa daqui em troca dessa. Caramba. Compra essa daqui, pô. Comprar. É, não, eu, eu quero em troca dessa. Eu vou pegar essa daqui. Esse aqui tem mira? Tem. Então, tá bom. Não ligo, não ligo. It, it, it, it, it, it's a bad. That's bad. É muito mal, é muito ruim. Tem que ficar de olho, tem que ficar de olho. É mais uma vez pra gente ficar de olho. É partícula. Meu, ferrou. Ferrou. Me cura, me cura, me cura. Ferrou? Alguém vai ter que me curar. Ferrou. Me cura quem me ajuda aqui. Por favor, me ajuda aqui, por favor, por favor. Cara, tem gente vendo. Aqui, cura, cura, cura. Por favor. Ah. <laughs> eu tô morrendo. Eu tô morrendo. Vai todo mundo morrer, né, cara? Tenho certeza. Vai todo mundo morrer. Vai perder. Vai curar, vai curar. Pude. Matou. Matou. Killing this boat. Matou. O cara, mulher de AWM, mano. E não, não, não, não tá ferrado já. Que que é isso? Ela tá se curando. E deu, deu derrota, mata 2 a 2 mano. Tá empatado. Vamos de rodada 5. cd definitiva. Vamos pegar essa daqui. Vamos. Tem como pegar mais nenhuma. Gastei tudo com essa arma aqui. Alguém então, deixa uma arminha aí pra mim. Não, então vai se ferrar. Porra, não, cara. Não tem, não tem mais dinheiro. Como é que vamos Bora correr aqui. Vamos de Kala Harry. Não, Kala Harry. Vamos, vamos subir aqui. Como a gente é, é vida louca. Vamos subir aqui. E já tem cara de light aqui, mano. Já tem cara de light. Gosto de ficar deitado aqui porque é bom. Aqui, ó. Porque é bom se atirar deitado aqui, ó. Lili, lili, lili. O cara pensa que não, a gente não tá vendo ele. Eita! Me cura, covarde! Aquele cara ali não era do meu time. Ele era do meu time ou não? Caramba, mano, acho que a gente vai dar derrota de novo, porque... Se liga nisso, só com duas pessoas, mano. Né? A é da derrota, tenho certeza. Ele. Uh, no meio da cara. Não deu, não deu, não deu, não deu. A gente tem direito até várias partidas. Então já dá pra saber mais ou menos quem vai ganhar. Putz sai, sai, sai, sai. Já dá pra saber mais ou menos quem vai ganhar. Ela tá, vai ter que pular daí. Ferrou pra ela. É, caramba, mano. Ela vai ter que pular aqui, já dá pra saber que a gente vai perder. Vai... Putz, sabia. Eu sei, mano. Derrota, já dá pra saber que nosso time vai, vai, vai perder. Vamos lá. Ou talvez rodada 6, santuário. Caramba, mano. Vamos escolher uma arminha aqui que não gaste toda a munição, tá? Vamos escolher essa daqui e a... E a... P40. Tá? Porque elas são duas armas muito boas. Eu acho elas boas. E se eu não me engano, esse mapa aqui que eu estou jogando aqui nesse exato momento foi baseado nas ruínas de 1976 do, Segundo Segunda Guerra Mundial. Ó, a gente não e não sabe para onde ir, né? A gente não sabe ainda para onde ir. Vem cá, amigo, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vou encarar o perigo, vou encarar o perigo. Meu Deus! Me derrubaram, me derrubaram, me derrubaram. Socorro. Eu tô esperando socorro. Seus babaca, vem aqui, por favor. Já dá pra saber quem vai ganhar por causa disso. Derrubou. Tá todo mundo morto, cara. Tá todo mundo morto. Quem ganhou foi o time inimigo. A gente não ganhou, realmente. O pouco quase conseguiu. Mas, galera, eu acho que já foi bem grande tempo aí, né? A gente tá 13 minutos, não, 18, 18 minutos. E a gente tá a quase 20. Então, realmente, a gente já jogou por bastante tempo. Ou tem que jogar mais? Hum. Caraca, mano, tem que jogar mais. É mais uma partida. Com sete partidas. É, sete partidas. É sete, né? É sete partidas, então tá bom. São sete partidas, vamos começar aqui. É... Galera, lembrando que o chat tá aí por causa de vocês, tá? O chat tá aí por causa de você. Caramba, mano. Vamos esperar aqui e... Não precisa mais jogar. E me substituir. Tá bom. Galera, então esse é o fim do vídeo, galera. Eles vão substituir aqui. Depois de vocês terem visto essa longa aventura aqui. Tomara que vocês gostem do meu canal, né, cara? A Biaguins tá aqui, um, um dos maiores canais de, de, jogos da TV, mano. Da TV. Eu não sei nem porque eu fui convidado aqui, mano. Eu tô aqui no meu PC, mousepad. Então acho que eu vou agradecer a toda a galera aí da. da Broadcast tá aqui. Aqui, o filmador aqui, cara, tanto tá que o Bruno, ele tá jogando aqui do meu lado, mano. Infelizmente eu não posso mostrar a voz dele. Porque não é qualificado, não é bom mostrar a voz dele. Não pode. Então, esse foi o vídeo. Falou, tchau, fui!